Алло. Угу. Граф, у тебя случайно телефон не Lenovo? А, Lenovo. Я, я так и понял. А что? По звонку узнал. Саундтрек. Фух. Сейчас бы спрашивать про 15 упражнение, блядь, когда мы делали два месяца назад. Крав, тихо. Да! А можно говорить? Да, все, я прошел. Так, тут, короче, попыток 800 примерно. Все, отлично.